黏到很多了。It stretches and. It's impossible to stop playing with it. 明明今天就玩下来没咯。Okay，今天这样子，哦，一个小时。所以我们今天就谢谢。 今天呢，就是要做更多 trium 的 video，因为大家都很喜欢，很喜欢，很喜欢。我电话有个 set，一个 time 里面超过十点玩的话就会有 time 里面，所以现在已经十点啦。这个应该是我最早拍影片的时候，我平时拍影片都是一两点熬夜，然后就熬夜到死掉。 谢我穿 Baby Bears。哦。上次我就做好它的封面，这次我们来做它的内容。Stationary glue with coloring. Add it before you add thickener so that the color will spread evenly. 几分钟啊？十分钟，OK. Normally add to regular slime. It will make our slime bouncy. Mix the slime. Dissolve a teaspoon of baking soda in water and shape the slime into a ball. Wow! 我们可以想一下，它的衣服跟那个 slime 的颜色是一样的。哇，他真的很开心。我觉得他二十五岁，一个二十五岁的少女看到史莱姆这样开心。 因为我二十五岁啊，应该也是这样子，就看到文子， <laughs> 然后全部人我是傻子， <laughs> 哇，真的很开心啊，开心到抱好朋友哎， <laughs> 到底，到底为什么会这样开心？加教水，虽然我不懂这个东西，不知道做出来有什么用途，我是绝对不会拿来玩，可是我还是要做。蓝色儿，蓝色蓝色 真的超难拿的。我们家 borax。o r x 我觉得我最近的脑袋好像很容易忘记东西。金鱼是三秒记忆，我觉得我是一秒。昨天我去冲凉的时候，然后我就刚擦了沐浴乳，然后刚洗掉，然后我就想东西，然后我就想一下哦。 我突然间忘记我没有用沐浴乳，我突然间忘记我有没有，我突然间忘记我我我突然间忘记我有没有用沐浴乳，然后我就用多一次沐浴乳。呜呜呜！就好像下巴很多 b r o t h e 很多。 我十七岁了。哦，这是我遇过最差的史来米。 到我们全宇宙最差的史莱姆过后，我们就要开始。我做来了。那个人来做魔这个。

and cornstarch. There should be twice as much cornstarch as soap and add some vegetable oil. Mix thick slime. Put the slimes into a flat box. You can write with a marker on slime like this. Check it out, yo！然后我就突然间发现到我 就突然间发现到我的厨那边有很多浆糊，就是流出来的浆糊。然后我一看，是史莱姆，所以我史莱姆全部露出来了，所以我就要把全部史莱姆搬出来，然后清理干净再放回去这样哦。晚上十一点。OK，我们来做第二个。 我找到，人家是拿来做麦片 cookies，我呢，史莱姆。Add food coloring into 艺术。Much cornstarch for guests. What if we make invitations? 我的是蓝色的，是吗？啊！Oh my god! Oh my god! No! No! No! No! 幸好这个不是整包喷洒喽 a n y w a y s 不多嘛啊！再洒出来我就中毒身亡。And add some vegetable oil. a 加上 vegetable oil.

十一点了，我要早睡。今天我要早睡，因为明天。You can write with a marker on slime like this. 它影片还是有脚，什么步骤是没有给我看到？我们直接把它放一个桶里面看一下。哈。做人做人做人。Put the slimes into a flat. Put a slime into the bag blue.

你以为这样子玩史莱姆喽？没有人这样子玩。你是笨蛋吗？你把，你是笨蛋吗？那你有人玩史莱姆玩到头发？But anyways，我今天要做那个笨蛋。他到底要怎样才可以把史莱姆弄到那边？他只有把史莱姆这样子玩才会弄到哦，这样子玩史莱姆。 Jessica's curls，no big deal。还很开心哦，她是傻是吗？这个女人看到我把头发放下，就代表我已经接受这个挑战了。我要把它全部粘在那个史莱姆那边，然后全部剪掉，它变短头发。粘到很多啊！你们信吗？我是有点不信啊。